死了。 That is not at all what I wanted to happen. They're my fucking god! Did you just hit that? Lucky. Like, extremely lucky. Еще один. Одного нокнул. Там баги еще. Другого нокнул. Третьего нокнул. Вышки доели? Bro, our teammate is on. What is this guy? Imagine, imagine using mouse and keyboard. Couldn't be me. Oh, thanks for the loadout. Wow, that was really nice. You're welcome. Anything for you, literally anything. Come here, give me that. пизду. Боже, если он сейчас со скалы прыгнет, у меня жопа сгорит. Не, он резко. Сейчас как под пиццом, наверное, мне. Сейчас, кажется, вряд ли. Бля, чел побывал во мне и выдал меня. Цель уничтожена. Хорошая работа. Спасибо. Ваш союзник в ГУЛАГе. Если он выживет, сможет... Pushing me, hold up. Oh, bro. Oh my god. Oh, no, my melee. No, that's hey, I'm really weak. One sec. Спасибо за сапку, да? 420. Вертолете не хочешь к ним подлететь? Я уже лечу. Достанем. какой-нибудь красный. Уебок ебаный. А, все, один хутор, не хутор. Oh, come on! killer. Oh, okay, well, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Uh, okay. Peach? You're getting finished. Fuck you. You're getting shit on. Fuck you. Fucking go to that whole fucking team. Cut that shit. Oh my god. Just fucking dunked on that whole team. Oh my god. Крякнул, нокнул. Даю флеш. Юви надо. А, у меня... Забей, у меня гасты. Мне не поможет. Тоже Еще третий сканился. А! У меня паст. Так ты... Убил. Ты бы сказал, добьешь его? Да, я пошел, скажу. Все правильно сказал. А, все. Be advised, UAV is bingo fuel. Ah, they're on me! Бля, там актива пизда нахуй, мины, блядь, активки, блядь, на улице один, двое убегают. Оба кряка, оба кряка. Одинок. Стоял нахуй тебя одного. Ну сейчас справа, если бы. Я остался был. Ног на лесу. Понял тебя. Я еще ног. У меня еще дом есть. Стоял. Армия наша пополам. Шанов. А мне Где за домом. Слева. Плюс. Мне по железу. Второй этаж. Второй этаж, да. Вижу. Бомбил, заходи. Бомбил. boom, boom. Help me, help me, help me. Nah, wait. Up, up, up, up, up. I'm dead. Where are you guys fighting blue? Oh, no. I'm not going to Oh, me. Dead. Dead. All dead, all dead. More. Shut on. Oh, my fucking God. That's a kill.